Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my today's presentation is five M's of management. Management के पांच M's क्या है जिससे एक management successful रहती है और किसी भी organization या company की जो management होती है वो पांच चीज़ों पे depends कर रही है वो क्या है कि men है material है machines है methods है और money तो आज की जो lecture है मैं एक एक को डिफाइन करूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि मैनेजमेंट के जो पांच असूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट पे जो ना ज़्यादा डिपेंड कर रही तो let's start from the very first slide के पांच एम्स कौन कौन से है और ये कहाँ पे काम आते हैं अब पहले जो ना हम आपको मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि मैनेजमेंट क्या है और पांच एम्स क्या है according to Oxford language dictionaries a management is the process of dealing with or controlling things or people management का काम क्या क्या है कि dealing with things or people या process with things and people management लोगों से काम कैसे करवाते हैं और चीजें कैसे इसमें इस्तेमाल में लाई जाती है the factors of production consist of many factors such as land labour capital entrepreneurship and management in which management is a vital factor of production किसी भी कंपनी की प्रोडक्शन का इहिसार जो है ना ये पांच चीज़ों पे होती है वो क्या है लैंड है लेबर है कैपिटल है एंटरप्रेन्योरशिप है और उसमें जो मैनेजमेंट का रोल है प्रोडक्शन में वो इंतहाई जो है ना वो कारामद होती है what is five Ms of management management के पाँच एम्स क्या है there are other factors of production जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें क्या होती है पांच एम्स वो है money manpower materials machineries and methods और इन सब को क्या कहते हैं five Ms of management these are known as the five Ms of management because of their initials which is M ये सारी चीजें जो है ना पांच से एम से शुरू होती है और पांच एम्स क्या है जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया कि इसमें पांच एम में पहली चीज क्या है analysis of five Ms in management अब मैंने इसको एनालाइज किया हुआ मनी क्या है पहला जो इसका एम है वो है money money is the most critical and all purpose resource because it is use to acquire or hire other resources an organisation money is employed to generate more money in the form of profit or surplus a business form or enterprise requires money in the form of fix capital and working capital किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मनी क्रूशल रोल अदा करता है अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो तो इसमें आपको ना लैंड की भी ज़रूरत होती है और आपको मनी की भी ज़रूरत होती है आपको लेबर की भी ज़रूरत होती है और आपने इस मनी को बरोकार लाना है मनी को अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाला है यानी कमाई का है तो इसके लिए फिर मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि मनी मैक्स द मनी कि मनी से जो है ना जितना आप उस पर लगाएंगे उतने ज्यादा कमाएंगे फिर जो second M M M management का वो है manpower manpower refers to the managerial and non managerial personnel employed in organisation other resource can not act by themselves and have to be utilise by human beings therefore human resource mobilise allocate and utilise the physical and financial resource of an organisation किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई मैनेजमेंट होती है तो उनका काम किसके साथ होता है मैन पावर मैन पावर क्या होते हैं वो मैनेजीरियल भी होते हैं नॉन मैनेजीरियल और लेबर भी आ जाती है जितने ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं किसी भी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में या किसी भी कंपनी में तो वो मैन पावर से चलती है अगर मैन पावर आपकी स्ट्रांग हो तो आपकी आउटपुट भी ज़्यादा होती है फिर नंबर तीन जो एम्स है आप मैनेजमेंट का वो है materials material represent the physical raw materials and intermediate products और से क्या कहते हैं semi finished goods which are converted and are assembled in finished products with the help of certain process and technology अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल ना हो मिसाल के तौर आप आम ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपकी मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है वो स्टेशनरी भी हो सकती है उन मतलब आप ऐसी ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल कर सकते अगर आप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है मिसाल के तौर पर आपका क्लॉथ का कारखाना है कपड़े बनाने का तो उसके लिए तार की ज़रूरत होती है और मशीनरी की भी ज़रूरत होती है जो चौथी आस्पेक्ट है वो है machinery machinery machine are the equipment use to process the material into finished or semi finished product employment of modern machinery help to reduce cost and to improve the quality of output Technology has therefore become an important things ingredient in the efficient management of organisation अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कंपनी में आपकी जो है ना वो इंडस्ट्री में मशीनरी ना हो तो मशीनरी के बगैर कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती है मशीनरी क्या होती है मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप किसी अस्पताल हॉस्पिटल में काम कर रहे आपके पास एक्सरे एक्सरे मशीन की ज़रूरत होनी चाहिए और वो मशीनरी अगर आपके पास ना हो आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर्स का होना ज़रूरी है तो मशीनरी के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी मैनेजमेंट नहीं चल सकती और इसका क्या इसका कॉस्ट पे भी असर आ जाता है जितनी आपके पास मशीनरी ज़्यादा होती है उसके आप इसके बदले में आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स कास्ट है वो भी कम हो सकती है और क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी आपकी ज़्यादा आती है अगर आप कोई काम मशीन से कर सकते तो उसमें आपकी आउटपुट ज़्यादा होगी जो पांच एम्स है मैनेजमेंट का वो है methods method refers to the normal and prescribe way of doing things various operations are perform according to certain system and procedures methods क्या है आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होता है लेट सपोज आप किसी ऐसे कारखाने में काम कर रहे हैं जिसके तरीक़ाकार वजह तरीक़ाकार होते हैं अगर आपको वो तरीक़ाकार पत, पता नहीं होती तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में चल नहीं सकते use of right method helps to increase efficiency of operations and contributes to the effective management अगर आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट आपने कंट्रीब्यूट करना है अपने ऑपरेशंस को तो आपके लिए इफिशिएंसी के लिए प्रोसीजर होते हैं सेंट्रल और वो सेंट्रल प्रोसीजर के तहत आप अपनी मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं नतीजतन nutshell management must establish input goals process goals and output goals management का काम क्या करना है काम बताना है काम करवाना है और आउटपुट लेना है with regard to the deployment of all the five Ms अगर आपके पास पांच एम्स हैं तो आपकी मैनेजमेंट कामयाब है मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद हो, आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें और शेयर करें thank you so much once again may God bless you all असल वरहमल वरहमतुल्लाहि